Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video or for today's vlog is gagawin ko yung parang Korean inspired makeup look. If you're curious and interested about it, just keep on watching. Ayun na nga guys, so itatry natin i-recreate yung mga Korean look gamit itong mga product na meron ako. So let's start with the base. Yung base na gagamitin ko for foundation is itong Fit Me na matte and poreless shade niya is 228 e soft tan. So, magkapump lang ako ng dalawa dito sa back ng hand ko. Tapos gagamit lang tayo ng sponge, beauty sponge, para i-blend sa mukha natin. As you can see guys, nagpo-focus ako dito sa part ng center ng mukha ko kasi magdadagdag na lang tayo if ever na makulangan tayo kasi hindi na tayo magko-concealer para hindi naman super heavy nung look. So more on like natural looking lang tong gagawin natin. So unti-unti natin siyang i-drag papunta dito sa area na to. Ayan, feeling ko okay na to pero dadagdagan pa natin ng isang pump para ma-cover up talaga lahat ng blemishes. Since hindi nga tayo gagamit ng concealer para, may pang para ipang-cover sa mga blemishes or pang-highlight. Let me know pala guys if may gusto kayong pagawa sa aking video or tutorial na gusto nyo or review na gusto nyo kung gawan ko ng video para naman meron tayong makontent ako din kasi hindi ko pa din sure kung ano yung mga gusto kong i-film in the future. Kaya gusto kong malaman kung ano ba yung gusto nyo dito sa channel ko or kung ano bang video or mga request yung video para sa mga future content sa channel ko. Para naman, alam ko din yung gusto nyong panoorin ready naman ako mag-review ng mga makeups, mga brands, na gusto nyong malaman yung thoughts ko about dun sa product na yun. Next step natin is magpa-powder na tayo guys. So for the powder, gagamitin na natin yun ng Nichido Final Powder. Shade niya is Creamy Glow. Ginagamit ko lang din yung puff na kasama ng Nichido. make sure guys na every corners ng face is malalagyan. Yan, tapos tayo mag-powder. Next step, contouring. Sa so, contouring naman guys, is nose lang naman yung kailangan ko i-contour. So, gagamitin natin yung gantong klaseng brush. Tapos itong Nick Chido na bat eyeshadow nila. Shade nito is Racine Wine. Tap lang natin yung excess. Tapos, magagawa na tayo ng contour. Tapos, pagka, syempre, harsh yung lines or edges, gagamit lang ako ng big powder brush. Tapos, i-blend ko siya downwards. Ayan. So, alam naman natin na glowy yung mga skin ng Korean or parang glass skin. So, imimimik natin siya gamit yung highlighter ni Vice Cosmetic. Magpo-focus lang tayo dito sa center netong face natin ganda. Kasi usually, dyan yung part ng glowy sa Korean. Or ito yung part na glowy yung face nila. Tapos next natin is yung cupid bows. Tapos yung chin. Tsaka yung forehead. Tapos isasama na rin natin yung nose. Ayan. Tapos pa may tira-tira pa. Pwede nyo pang i-blend yan dito sa center ng face. Yan. Next step natin is magbablush tayo. Hindi naman sila ganun nagbablush, pero ngayon medyo nagiging um, trend na ata sa kanila yung pagbablush. So gagamitin natin yung Shawil na nude, yung pangalan ng palette. So gagamitin ko lang ito na sa gitnang shade. Tapos magpo-focus lang din ako ulit doon sa gitna para um, pagawa naman natin is yung ma para mapaliit natin yung face natin. Ayan. So, next step is ibablend lang din natin ulit yung um, yung blush tsaka yung highlighter. Para naman seamless yung product. Next step is yung kilay natin. So, for the kilay guys is kailangan lang natin na parang almost straight yung eyebrows. Kasi yun yung gusto sa kanilang eyebrows. Nagamit lang ako ng angled brush at pang eyebrows. Tapos i-blend lang natin siya. Ayan. Parang ganyan lang. Tapos itry niya talaga na medyo natural talaga siya tignan. Next step natin is lip tint na. Mabilis na mabilis lang to guys. Ayan. Tapos next, gagamit tayo ng maliit na fan brush. Tapos, i-highlight natin yung under eye natin or yung parang eye bag natin. Kasi sikat na sikat yan sa kanila. Ayan guys. Tapos pwede rin natin gawin is yung same na pinang-contour natin sa nose natin. Pwede natin siyang gamitin sa eyes natin para magkaroon lang ng dimension. Pinaka inner hood nung so yan doon lang tayo magpo-focus sa part na yon pinaka last step is magmi-miss tayo para ma-melt yung product tapos mag-combine siya. Tapos next step is ayusin uh, ko na lang yung hair ko and I'll be right back. So ayun na guys, ito na yung final look natin. Naayos ko na rin yung hair ko binaba ko na rin siya para makuha natin yung parang Korean bangs or mga Korean hairstyle. If nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up, subscribe, tapos hit mo na rin yung notification bell para naman mag updated ka sa next video ko. Tapos guys, huwag mong kalimutan or huwag niyong kalimutan yung mga suggestion nyo about sa review or looks na gusto nyo pagawa sa akin tsaka sa mga future videos na pwede kong gawin. Yun lang. Maraming salamat. Bye!